यो मास्क जुन हामी बनाउन गइरहेको छौँ यो चाहिँ एफपी टू मार्क्स जस्तै हो किनभने यसमा दुईवटा कपडा प्रयोग गरिएको छ एउटा दुईवटा अनि यसमा एउटा पकेट पनि हुन्छ र जुन पकेटमा चाहिँ तपाईँले फिल्टर राख्न सक्नुहुनेछ अनि यसलाई बनाउन हामी एउटा ढाँचाको प्रयोग गर्नेछौँ हामीलाई दुईवटा कपडाको टुक्रा चाहिनेछ दुईवटा एउटै कपडाको र अर्को चाहिँ एउटै कलरको कपडाको टुक्रा पनि हुनसक्छ या फेरि दुईवटा छुट्टा छुट्टै प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ त्यो चाहिँ पकेट बनाउनको लागि अब हामी एउटा ढाँचा बनाउँछौँ ढाँचा चाहिँ हामी कलमले कोर्नेछौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यसै आकारमा चाहिँ कपडाहरू काट्नेछौँ हामीले चाहिँ अलिकति बढी कपडाको टुक्रा चाहिँ माथिको नाकको माथि नाकको डाँडीको लागि छोड्नुपर्ने हुनेछ अब हामी दुईवटा कपडाको टुक्रालाई अघि बनाएको ढाँचासँग नापेर काट्नेछौँ नाप्नेछौँ र एउटा चाहिँ त्योभन्दा सानो बनाउनेछौँ किन अनि त्यो चाहिँ हामीलाई एउटा मात्रै चाहिनेछ सानो कपडा चाहिँ सानो टुक्रा चाहिँ हामीलाई एउटा मात्रै चाहिने हामीले अब कपडा काटिसकेका छौँ र हामीले नाकको डाँडीको लागि अलिकति बढी कपडा छोड्नु छ र अब यो टुक्राहरूलाई मैले देखाएको जस्तै गरेर लिएर फोल्ड गर्नुहोस् यसले चाहिँ अब यसको मद्दतले हामीले नाकको र चिउडोको जस्तै आकार बनाउनेछौँ बन्नेछ बन्ने छ र अगाडि र पछाडिलाई चाहिँ म्याच पनि गर्नुपर्नेछ राम्रोसँग सुन्नुहोस् है यो एकदमै जरुरी छ राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त यो अगाडि र यो पछाडि अब हामीले चाहिँ सानो सानो पिनहरू राख्न गइरहेको छौँ अगाडि अनि अब त्यसरी नै पछाडि पनि हामीले सानो सानो काँटी सानो पिन लगाउनेछौँ अब हेर्नुहोस् है त मैले सबै ठाउँमा त्यसरी नै पिनहरू लगाइसकेँ त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ काम एकदमै सजिलो हुनेछ अब यसरी मार्क्स यसरी मार्क्स मार्क लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म सिउनु पर्नेछ र पकेटलाई पनि र दुईवटा कपडाको टुक्रालाई पनि त्यस्तै गरेर सेम तरिकाले सिलाउनु पर्नेछ अब हेर्नुहोस् है त म जहाँ जहाँ हामीले पिनले माग बनाएको छौँ त्यहीँ त्यहीँ म सिउन गइरहेको छु र हजुरहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ मास्कको सुरु सिलाउँदाखेरिको अगाडिको भाग र तलको लास्टको भाग चाहिँ डबलचोटि तपाईँले सिलाउनु पर्ने हुन हुनेछ ताकि त्यहाँ कुनै पनि पाल नरहोस् र मास्क बनिसकेपछि चाहिँ खुल्ने डर हुनसक्छ त्यही भएर त्यो एकदमै जरुरी कुरा हो अब हामीले दुईवटा कपडाको टुक्रा सिलाइसक्यौँ अब यो पकेट हो र पकेटको पनि छेउछेउमा हामीले सिलाउन गइरहेको छौँ तर डबलचोटि सिलाउनु होला जसरी मैले पहिला भनिसकेको छु त्यसको रि त्यसको रिजन चाहिँ अब हामीले कपडाको तिनटै टुक्राहरू सिलाइसकेका छौँ र म चाहिँ छेउछेउमा रहेको कपडाको टुक्रा काट्न गइरहेको छु र यो पनि हेर्दैछु कि यदि मैले कुनै ठाउँ चाहिँ खुल्ला छोडेको छु या फेरि छु सिलाउन बिर्सेको छु भनेर पनि याद गरिरहेको हामीले पकेटको एउटा साइड चाहिँ आफ्नो अनुहार आफ्नो मुख अगाडि राख्नुपर्ने हुनेछ र पकेट र पकेट चाहिँ चिन्न एकदमै सजिलो छ किनभने यो चाहिँ अरू कपडाको टुक्राभन्दा एकदमै सानो हुन्छ र पकेटको अर्को भाग चाहिँ कपडाको अर्कोपट्टि हुनुपर्ने हुनेछ अब ध्यान दिनुहोस् है मुजामाथि मुजा मुजासँग मुजा सिलाउनु पर्ने हुनेछ र हामीले चाहिँ त्यो जोडिएको भागलाई चाहिँ सिमलाई चाहिँ साइडमा पार्नुपर्नेछ ताकि त्यो चाहिँ धेरै माथि नउठोस् यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँ हुन्छ र अर्को साइडमा चाहिँ यो बाहिर निस्किनु पर्ने हुनेछ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ धेरै एकदमै बिचमा हुनेछ अरू मुजाहरूलाई पनि त्यसै गरी गर्नुपर्ने हुनेछ र हामीले चाहिँ अगाडि र पछाडि को पछाडिको भागलाई चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुनेछ हामीले पकेटमा बनाएको मार्क चाहिँ पछाडिको भागको कपडामा पछाडिको कपडामा म्याच हुनुपर्ने हुनेछ अब हामीले जोडिएको भागलाई पनि दुइटै साइडको जोडिएको भागलाई पनि ध्यान दिनु पर् ध्यान दिनुपर्ने हुनेछ र हामी चाहिँ अब सानो पिन राखेर सुई राखेर चाहिँ दुईवटा भागलाई चाहिँ फिक्स गर्नेछौँ दुईवटा कपडाको पिसलाई फिक्स गर्नेछौँ र यो पनि हेर्नेछौँ कि हामीले बनाएको मार्क कपडामा बनाएको मार्क चाहिँ म्याच गरेको छ कि छैन सो मैले बनाएको कपडामा चाहिँ म्याच गरेको छ त्यसको मतलब यो पर्फेक्ट छ अब यो यस्तो देखिसकेपछि चाहिँ हामीले अर्को कपडाको टुक्रालाई लिएर चाहिँ पकेटको पकेटको अगाडि राख्नुपर्नेछ ध्यान दिनुहोस् है यसपटक चाहिँ अगाडि हो है अगाडि हुनेछ यसपटक चाहिँ पकेटको अगाडिपट्टि राख्नुपर्ने हुनेछ अब यो मुजालाई चाहिँ हामी अरू अरू मुजाहरूसँग राम्रोसँग मिलाउनु पर्ने हुनेछ एकदमै टाइट र पर्फेक्टसँग मिलाउनु हो गर्दाखेरि सबै चारपाटे हुन्छ र नाकको भाग र चुँडोको भाग चाहिँ एकदमै कसिलो हुन्छ र यहाँ पनि हामी त्यस्तै गर्छौँ र सबै चिज चाहिँ सबै चिज त्यसरी नै गर्नेछौँ सबै भागलाई हामीले राम्रोसँग पिन लगाइसकेको त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई सिलाउँछौँ हामी सबै भाग सिलाउँछौँ तर साइड साइडको भाग चाहिँ सिलाउँदैनौँ ताकि हामीले यसलाई अर्कोपट्टि पल्टाउन सकौँ र छेउछेउमा चाहिँ जुन साइडमा जाने इलास्टिक हुन्छ त्यो सिलाउन सकौँ मैले सबैलाई यो भागहरूलाई राम्रोसँग क्लिपले जोडेर राखेको छु हामी चाहिँ यो जोडी जोडिने भागहरूलाई चाहिँ सिलाउँछौँ राम्रोसँग सिलाउँछौँ सिलाउँदाखेरि चाहिँ खास राम्रो खास गरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले जसरी लाइन बनाएको छौँ जसरी मार्क गरेको छौँ त्यही अनुसार नै सिलाउनु पर्ने हुनेछ ताकि यसको रिजल्ट राम्रो आउँछ जोडिने भागहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सिलाउनुहोस् ल अब सकियो अब यो राम्रोसँग सिलाइसकेपछि हामीले बाँकी भएको धागोहरू सबै फाल्नुपर्ने हुनेछ र यसलाई भित्र बाहिर गर्नुपर्छ र सिका सिलाएको मागलाई चाहिँ भित्र बाहिर गर्नु हो चाहिँ अगाडिपट्टिको भाग हो र यो चाहिँ पछाडिपट्टिको भाग हो हेर्नुहोस् त कसरी जोडिएको भागहरू चाहिँ एकै ठाउँमा छन् एकै ठाउँमा मिलेर बसेको छ जब हामीले यो सिलाएको मार्क्सलाई भित्र बाहिर गर्छौँ उल्टाउँछौँ तब चाहिँ त तपाईँहरूको पकेट जुन पकेट छ त्यो चाहिँ च्यातिन सक्छ त्यसमा आत्तिनु पर्दैन त्यो चाहिँ राम्रो देखिनको लागि पनि च्यातिएको हो हामीहरू अब साइडलाई चाहिँ बन्द गर्छौँ जे छ त्यही त्यसैको प्रयोग गर्छौँ जस्तै इलास्टिक रबर ब्यान्ड या फेरि जे कोही मैले चाहिँ यहाँ रबर ब्यान्ड प्रयोग गर्छु अब हामी रबर ब्यान्डको अर्को टुप्पोलाई एउटा एउटा टुप्पोलाई एउटा एउटा एक साइडमा र अर्को टुप्पोलाई अर्को अर्कोपट्टिको अलिकति पर राख्नेछौँ र त्यसलाई चाहिँ एउटा पिनले फिक्स गर्नेछौँ हामी चाहिँ मास्कको सबै साइडहरू सबै कुनाहरू चाहिँ राम्रोसँग फेरि एकचोटि सिलाउँछौँ एकदमै राम्रोसँग सबैतिर सि सिलाउँछौँ ताकि यो एकदमै बलियो होस् अब राम्रोसँग सबैलाई तन्काएर अब रबर रबर अथवा इलास्टिक चिज हामीसँग त्यसलाई राम्रोसँग सिलाउनेछौँ राम्रोसँग सिलाइसक्यौँ र यो एउटा मार्क्सको रूपमा तयार भइसक्यो अब फिल्टर मात्रै पाकिरह्यो रह्यो र फिल्टरको लागि जस्तै हामीले प्लास्टिक ब्याग प्रयोग गर्दैछौँ तपाईँले प्लास्टिक ब्याग जस्तै अरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अब हामीले फिल्टरलाई नाप्छौँ र यसको नाप चाहिँ पन्ध्र सेन्टिमिटर इन्टु सात सेन्टिमिटर छ अब तपाईँले त्यसलाई काट्नु पर्नेछ अब यो प्लास्टिकको टुक्रालाई हामी पकेटमा राख्नेछौँ कुनै पनि मास्कको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग भनेको चाहिँ फिल्टर हो अब हामीसँग यो फिल्टर छ अब हजुरहरूलाई म कसरी राख्ने भनेर सिकाउँछु मास्कलाई अनुहारमा लगाउनुभन्दा अगाडि र लगाएर निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो हात राम्रोसँग साबुन पानीले धुनु पर्दछ मास्क तपाईँले सधैँ रबरलाई समातेर लिनुपर्नेछ पहिले एउटा कानमा छिराउने अनि त्यसपछि अर्को कानमा छिराउने मास्क लगाइसकेपछि मास्कलाई मिलाउनको लागि मास्कको टुप्पोलाई समातेर नाकमा र चिउँडोमा मिलाउनुहोस् तर याद राख्नुहोस् हात सधैँ सफा हुनुपर्नेछ र त्यसरी नै मास्क निकाल्नुभन्दा अगाडि आफ्नो हात राम्रोसँग धुनुहोस् र औँलाको सहयोगले पहिला एउटा कानपट्टिको निकाल्नुहोस् र अर्को कानपट्टिको निकाल्नुहोस् अनि त्यसलाई उमालेको तातो पानीमा धुनुहोस् र राम्रोसँग सुकाउनुहोस् धन्यवाद